сайн байцгаана уу. За өнөөдрөөс эхлээд бид нэр влог бичиж байгаа. Тусдаа влог юуны тухай гэхээр манай Хасинжор хоёр контент хэрхэн бүтэж байгаа арт нь бид нар яаж ажиллаж байгаа талаараа влог бичгээр болсон. Тэгээд үзэгчдэйгээ нэг контентийг бүтээхийн тулд арт нь залуучууд яаж ажилладаг, ямар процесс болдгийг бас танилцуулъя гэж бодлоо. Пассажир хоёрынхаа зураг авалтыг хийх одоо газартаа очиж үзэх чинь үзлэг хийх буюу хаана хаана зураг авалтууд байвал хийхдэг зүгээрөө гэдгийг одоо харах байгаа. Тэгээ энэ бол бидний нөгөө одоо битсэн төлөвлөсөнгөхийн цаанууд авчлаа. Аа зураг авалт хаан газрыг орж үзнэ. Хамт орж үзье. Оо яг татлаа сайн уу? За за ингэчээ. Бид нөө бэкграундаа бичиж байгаа юм. Яа. Манай багш дээр. Би яс өнөдөр ясах гоё болчихсон байна. Аа хөөх харагдаад тах. За одоо бидний локейшн дээр ирсэн. Одоо ийшээ residence руу орж үзэх чинь. Цайсан хил комплекс. За бүгдээр болон болон даа юм. За за хав тусараа. Бид ч өөрөө цаасан. За ингэж объект Ер нь үнэлэл. Энэ бас гоё юм байна. Гоё багтэн тий. Гоё болохоор байна. Нохоо халтаа. Болно эхлээд нөө объектаа хайдаг гэлтэй. Ийм өрөөнүүдэд би нөгөө хинэг Намбат гэж сургаж байгаа даа. ерөнхийдөө ийм ийм зураг авах гэдэг. За энэ болохоор саан нэг тий зүгээр нэг альцсан. Зүгээр авах гэдэг. Аа. Энд чи яах вэ? Олсон план нь яг ийм байх. Тэгээд опши юу нь бол мэдээж бүх юм өөр. Тэгээд ярилцлагуудаа. Окей, зохиомжилж байна. Зохиомжилж байгаа. Одоо нөгөө нэг 10 сэдв байгаад байгаа. Одоо жишээ нь хардалт хосын харилцаанд яаж нөлөөлдөг вэ гэдэгэл тий. Тэнгүү чи яг тэрэнд нь ингээд жижигхэн жижигхэн кино шиг кино шиг зохиомжууд хийж байгаа одоо жишээ ийм нэг ашиглаж болж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг тань. Манай энэтэй хийлвчтээс явах гэж ерөөхдөө. Аа, тэгвэл тантай зөрнийхээ тулж ажиллаа. <laughs> with Тэгсэн хада бидсэн цаа төдөө хада явуулсан шүү тэгэлээ энэ танаар ах тэгээд дүүгээ шүү тамбараа энэ ах юм бэ тэгээд энэ нас хадчихлаа тэгээд хөдөөний тэгээд сугуурсараа нэг миний тийм яагаад би би тэгээд аюулгүй байна en betos beges dum qovnaqoquste tattarriq palatagis idnang parsit taara tegis facebook-is altas tegis ах портрен дөрөс тэгэл хэрэгсэн та. Энэ сүнсээр уран сайхны гэрэл. Нэгээр нөгөө одоо Монголын контентын ертөнцийн синематик видео контент гэдэг. Тэр тэр юм нэрлэх чухал байдаг юм байна. Тэгээ бид нар энэ нөгөө юу шүүх вэ? Амнаас нэлээ нөгөө лог хэлбэр нь ахтны юу юу болдог юм байдаг бичээ. Тэнд дээр битэн их хэмжиг хийв. Баска. Үргэлж дээш. Үргэлж жоохон хөвчих нь басна. Ямар камера? Тийм камера байна. Үгүй үгүй юугаар pocket дээр ах бай. Зурга. Яг нэг гоо шахта. Эдгээр зам оруулахгүйгээр. Тэгэл наадчих юм. За тавих чага палаа маань ер нь бол юм штэ. Золоод ир тест. Анука хажууд нь сууч. Нэ эмгтэй эрэгтэй хоёр хүн суухаар яаж харагддаг? хоёр хоёр шагнууд юм биш. Тог тэрхүү юм. Шаг. Угаас яг ийшээс харагдав. Оо яан зэ. Тосны олж байгаа. Оо артлын ямар гоё салдаг юм бэ. Ийм гоё юм. Тэ. 6 хоног макс. Тэгээ инженер санхуд яах нь нөө. Хаашаа тасаад юм бэ? Адилхан үү? Кофе тавьж байгаа. За хаанах гэрэл тавьж байгаа. Манай Синий Plus-ийнхэн маань мөн юм ирцэн. Төнөө байна. Ирцэн гэрэл тавьж байна. Тэгээд өнөөдөр бидний зорилго бол ерөөсөө ингээд артлын цонх хоёр засаагаас харж авах хэрэгтэй. Дээрээс нь цонхон дээр ерөөсөө гэрэл туссан байх ёсгүй. Юусе ийм л одоо юу хардаг юм бол цонхон дээр ерөөсөө гэрэлтэсгүй байгаа. Засэл менежер Золомон тестэнд орж байна. Яг ингэж зочноор ороод ярьслах юм. Аа техникийн албаныхан. За одоо маргааштай ажил эхлэхэд наан одоо дандаа юм цагаар. Аа гэлэн мастер төөнө. За маш олон баг бүрэлдэхүүн одоо хосын жор хоёр контентэнд ажиллаж байгаа. Мэдээж зайсан хэл ивент за манай ансин плас за тэгээд манай аа техникийн багийнхан гэдээ бас одоо 2 3 хүмүүс баг бүрдээд нэг баг болцсон юм чинь. Поктер гэдэг бас энэ контент авч байна. Аа. Зүгээр зүгээр. Яа зүүн талаас суусан бол эхлээд дуусна ерөөс дандаа зүүн талаа. Тав болч морч гээд. Сэвд юм шүү. Сэвд юм шүү. Сэвд болч жоох юм. Гарангуут. Яг ингэ нэг яриа За ийм байна. За энийг хадгалчих. Тунах шал гараж тийм чинь үцгээс тоо. Энэ шатан дээр уг цагаан болчих амар гоо. Одоо энэ топ руу ороо. Тэнгүү дөрвийг нэмгүүд хүүхэн наатлах нэмгэн. 100 жоо өндрөөс авах гэр орох хүүхд. Зарчтай эндээс суудгаад битээр энэ суус. За яг маргааш л тэгээ харж байгаад гой гой. Яа тэгээ зарчтай төлхөө баланс ойлгох гэж байна тийм. Битээр жоо асуухад битээр гарна шүү дээ. Ер нь олон бас ток шоу үзээд хахаар эндэлтаа суувал гэдэг юм лээ. Хамтан. Энд чинь бас ажилласан шүү дээ. Худандаа ингэж хийж шүү дээ. Аа. Амжилт. бидний үед чинь 70 80-аад онд дурсгалын дэвтрийг гэсэн сургууль төгсгөд ийм зузаан дэвтрийг өстой зүгээр стан бид нар дуугаа бичин дуугаа энэ гоё дуртай дуугаа шүлгээ бичээрэ зурга зураарэ гэсэн манай гэр бүлийн маань надад айгүй том нэг хуудсан дээр өөрийгөө зурсан бололтой толгой зурчаад амнаас нь ийм үг хурц хайр минь чи минь хаа явна вэ хаана хайр хаанаас ирдэг юм бэ гэж ийм үг бичсэн хоёр хүн үг бичсэн баг. Тэгээд би тэрэнд эцнэ үнэхээр намайг хайр гэж байгаа багта хайрлж байгаа багта гэр бүл болоё гэж бодоогүй тэр чинь бидний үеэрхэл нөхөрлийн нас байсан. Тийм ээ. Тэгээд айгүй гоё өтгөн хөмцөгтэй өндөр нуруутай мундаг гоё чээж ханхартай сургуулиас хамгийн хөөрхөн нь байсан болохоор айгүй хурдан цонгож аваад гэрэлсэн миний буруу юу. <laughs> За баярлалаа. Хин нэгэнд өгч буй хамгийн сайхан бэлэг бол мартагдашгүй дурсамж хайрлагдаж буй мэдрэмж. За ингээд өнөөдөр зураг авалт хийж байна. Ингээл хамаг юм а бэлтгэл цаас масууд ингээл одоо юмудаа янталгаал авч явах юмудаа энэ ч бэлтгэсэн хараа ингээл бүх авч явах юмуд ингээд тэр тэрийг авч явна уу гэж бэлдээд л бид нэр зэрэг л нэр пэйж хүртэл авч явна. Кофений кофе чимэгч авч явна. Энд ч ганцхан тавг мавг кофе мофи кофений цаас аяг маяг. Яг зураг авалтын процессын үед влог оргишлуулъя. өдөр бол ийм харагдаж байна. Нөө зураг авах объектэн дээр ирсэн байна. Тэгээд орой бол энэ бол гахалтай гоё харагддаг. Өдөр бол одоо яг ингэ харагдаж байгаа. За энэ доош доош. За одоо ингэ ширээгээ цэснэ. Энд чинь халуун хөтэй хэсэг гар хариуцагч за QR код за техник бүрэн техник бүрэн одоо л ерөөс зовчтой л хүлээж байна юу ч угсраг байсан бүр одоо зовчтой л зовчтой л гэж мэн бүр кино гэсэн одоо ингээ бүх бүх юм бүрөө За ингээд энэ камерууд дурангуудынхаа нүднүүдийг арчвал За энэ энэ залууг төгөлдөр гэдэг тэрээр одоо энэ төслийн ерөнхий зураглаач эвлүүлгийг найруулах тий тэгэл одоо бас олон ажлыг нугалж байгаа залуудаа. Бид нар хийх гэж байгаа энэ хосын жор төсөл маань нэвтрүүл маань өөрөө их гоё гэрээлэг аз шаардлагатай учраас энэ дээр ямар нэгэн нэрв байхгүй, хөвгөл байхгүй тий янз бүрийн асуудал байхгүй. Асуудал байвал дорд орооч юм асуулт надтай бол задлаа нь дахин дахин амжилтсан хэдүүлээ бол дахин 10 өдөр байгаа. Зөвхөн энэ зочдтой биш дахиад өөр зургууд орж ирлээ. Тэр бол молон дээр сайхан ярилцаад юу нэ аль бүх юм болох талаас нь эрэг талаас нь хараад ажиллаа хийж байгаа. Би ямар ч зүйл бид танартай хамтдаа ажиллаж байгаа. Төөлөх баяртай. Хоёр найз маань маш зөв байж байгаа. хасга хасч болохгүй те. Бас болсон. Өргөжсөн үгээр ирсэн те. Энийг чилүүлэхгүй те. Яг амсраа авах уянга тимэ гэж. Энэ хэрэггүй яг юм миний үгээр зөө. Чангарсан. За талч. Яа. За өнөөдрийн зураг авалт маань одоо ингээ эхлэх чинь. Оо. Шат үү? Аа. Хатаа үгүй. Би бас таамаглаж байгаа. Хамгийн мань. За бидний зураг авалт ивэн тоол дээр сая ёстой гоё болоод өнгөрлөө. Одоо 360 руугаа ороод асуудынхаа ярилцлагыг сонсно. Энэ дээдлийн гэрэл ямар гоё харагддаг юм бэ? Тийм гоц. Тэгээд бас зайсан илийг ингээд бүх хүмүүсийн байхгүй байх хооронд нь ч юм уу бүгдийг гаргаж байгаа зураг авалт хийсэн ингээд боддоо өнөөдрийн зураг авалт гоё болж байна. Сайхан болж байна. хажаахаа одоо нэг уран бүтээлч хүмүүс дандаа нэг ингэ имзэглэдэг шүү дээ. Ер нь яана энэ болжосоо та нэрээ арай дэндүү юм гэдэг юм уу те. Яг энэ бол бас харагдал авах. Одоо ингээд яг энэ хосын жор хоёр ингээд энэ төслийг хоёр найзмаа санал тавиа за ингээд яа. Мэдээж энэ талын судалж эхэлж байгаа байхгүй. Судлаа тэгвэл бид нар зайлшгүй яг энэ контентыг хийхгүй болохгүй. Энэ цаг үедээ те. Дээрээс нь одоо бид нар өөрөө ингээд мэдчихээн бус хүмүүс бас төгөөмөр шүү. Тэгээд нөгөө хүмүүс гэсэн бас энийг үзээд одоо та хэд ч бас ингээд бас өөрснөө гэсэн ингээ хүрээлттэй үзэгчтэй хүмүүс учраас тий. Тэгээ тэр утгаараа ингээ та үзэл бодлыг бас үзэл бодлоор аа төрүүлж тий. Энэ үеийг тэр бүхий сайн сайхан юм гэдэг бас ганц би гэл одоо нэр яг сэтгэл бодлоо зөндөө. өмнө одоо зочин болж те урилгын маань хүлээ авч ирсэнд ирсэнд маш их баярлалаа. Найзд бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бид нар энэ хосын жор 2 контентыг хийхэд нэг юм 10 сэдвийг ингээд тастаж авсан байхгүй одоо өмнөх нэгийн 50 хэдэн хосуудаа уулзаад ингээд тэгээ энэ дунд нэг яригдаагүй яг энэ одоо энэ контентын гадна талд үлдэх юм байна гэхээр одоо нөгөө нэг ганц бие улсууд яваад байгаа. Тэгээ энд улсууд ер нь яагаад ингээд Тэг ганц би ээжүүд, ганц би аавууд, за тэгээд энэ ганц би ингээд яваад идгийг ер нь энэ контент дээр дамжуулж мэдээ. Эдгэр маань ер нь юу бодож явдгийг. Дээрс нь энэ усуудыг ойлгоё л доо бүгдээрээ тий. Яг одоо бол яг ийм нэвтрүүлэг манай Монголын нийгмийн одоо яг хэрэгтэй байгаа зүйлийг та хоёроо яг хийж ийн гэж би бодож байгаа байхгүй. Батус гэж яг үнтэй үнтэй сухгүй асуудаг байхгүй. Аа. Тэр нь тэгэнгүүт яг энэ эвгүй гэж магадгүй. Тэрэн тэнгүүр нөгөө салцсан надаас асуудаг. Өөрөө амьдрал зохиогоод салцсан манай найз нөхдөө ч гэдэм батушк яах вэ гэсэн үг. Аа. Бараг бэлгийн чиг атлах чи өөр юм гэдэг <laughs> юм те. Тэнгүүт би зөрүүлээ тэгмээр өгөх. Би дааж хэлж чаддгүй. Аа. Одоо энэ цаг нэвтрүүлгээ ашиглаад тэгээд авахын аваад хаяхын гейм систем системтэй тэгвэл чи яагаад салцсан гэж би асуумаар өгөх. Зөрүүлээд. Зөрүүлээд. Аа. А энэ нөгөө талаараа болохоор чи яг үнтэй суухгүй ан гэдэг чи амар бүдүүлэг асуулт байхгүй тий одоо салсан үнээс те бид нар чинь чи яагаад салцсан гэж асуух нь бүдүүлэг гэдгийг бид нар өөртөө мэддэг мөртлөө А ганц би яваа хүнээс хүүе чи гэрлээ чи чи хизээ гэрлэх гээд байгаа гэдэг чинь агаар нэг бууз аахгүй. Яг л агаар нэг үе айгаад байгаа байхгүй. А нөгөө чамаг үеж автага хатаа гэж бас эсвэл нэг өрөө барь бүр хүүхдээ яагаад. Тэ. Яг хүүхдгүү асуудал нөгөө хүүхдтэй болох төлөө Үнэхээр бүр өстой ер нь хүүхдтэй болох хамгийн зөв цаг хизээ байд юм бэ? Гэвч одоо 2 жил үерхэд үү 3 жил үерхэд үү гэл ингээл ингээл зөндөө байдаг юм байна. Аа. Төвшөө бас энэ хараа энэ юу өсө GoPro дээр мэрэгссэн юм те нэрэ. Одоо энэ доошогоо энэ таймлайн авч байна. За та өнөөдрийн зочин хэм бэ? За өнөөдрийн зочин бол бас нэг гайхалтай хос ирнэ. Тийм дандаа л гайхалтай л хүмүүс ирээд ихэ. Өнөө өнөө гайхалтай усуудын гайхалтай хайрын түүхүүдийг бид нэр өөрсдөө сонсч иж яг энэчнээс аа манай гэр бүлийн хосын жор бол ийм байгаа юм биш тэгээд нэг шин жор нэмж аваа аа бас нөгөө талаар дахиад өөрсдийнхөө аа эн чинь бидний яг жор юм биш те яг адилхан юм байна гэдэг жороо өөрсдийнхөө жорыг бас мэдэж авах юм аа одоо үзэгч та бүхэнд хүргэхэд одоо бас мэдээж энэ баг хамт олноос гадна бас ингээд цаана нь бас тэр болгоны нэг дурддагдгүй хамт олон болов тийм манай муугийн хамт олон байгаа. Тэгээд вүүгийнхаа хамт олондоо маш баярлалаа. Орж байгаа хос болгонд ингээд энэ вүүгийн премиум HT вакцыг 12 сар жил үнэгүй хэрэглэх эрхийн бичгийг бэлэг болгож өгч байгаа. Дээрээс нь гэрийнхаа энд одоо энэ төхөөрөмж Монголын Netflix тий одоо энэ төхөөрөмж үн төлбөргүй бас ингээд өгж байгаа. Угсраад өгчихнө. Тий угсраад өгж байгаа. Маш их баярлалаа хэлмээр байна. Баярлаа. Артлын одоо бэкграунд маань зүгээр. Тэ. Тэ. Тэ. Янцтай. За 6 дахь хоног. За 6 дахь хоног. Маш амжилттай сайн хэмжээ. Өнөөдөр зөв юу юуг л уйлчих гал байлаа. Энэ удаагийн дугаар ч одоо яасан э, огшоод огшоодаг дугаар байна. Нулимс гарлаа, огшлоо тийм. Үзэх хүмүүсээс дагаад уйлчих та. За нах нэлээд барьсан бас. Гэнт нөгөө ярьчихаа. Гэнт санаанд орж байгаа ярьчихаа. Тэгээд ярьсан хараа зүрх чинь. Батаг байж байгаа нөгөө гэнт санаанд орж. Тэгээд ярьчихаа. Эсвэл хамтараа тамир юм уу? Ер нь хүмүүс маань нөө зочдоо нь ирчээд тэгээд байгаа шүү дээ. Ер нь э, эн чин э, Монгол тулгтны 10 хос гэдэг. Танхиас яаж гарсан юм бэ сууд? Яаж гарсан? 10 яг. Би хөндөө багаж явах. Багаж явахдаа шууд ингээд жүжигчтэй зогсоо. За би танаас гаднаас юм. Тэгээ хань 7 хоног болж хэцүү л юм. Тэгтэл тэгээд сүүлдээ мартаад ингээд явж чадсан хатаа байгаа. Тэгээд сүүлд нь тавхных нь өнөр нь ингээд муухай мөртэй. Муухай мөртэй. Тэгээд тэгээд болчихсон. Эхэндээ л гоё мөртэй. Эхний долооныг бол ингээд тавхтач чана хараас юм. Тэгээд манга олон хүмүүс ингээд чи ганц тамхи татчих байгаа гэж олж харж байна. Хотомоос бүчээс хүмүүс доос яг тамхитай байна гэж бодож. Гулч маань. Тэгэл нэг 10 оны дараа 12 оны дараа өнөр нь эндүү л Одоо 5 6 жил болсон. 6 жил болсон. 18. Тийм яг 8 жил болсон. За энд Набагийн зургийг авлаа. Эцэг зүч Наранбаатар. Гоё зураг авалт боллоо. Одоо тэгээд дана дараагийн хосууд ирэхээр залгуулад авна. Тэгээд Зайсын илийн рестент би яг зөв хэлж гэнэ үгүй рестент тийм энэ ингээд дотроо бол амар гоё үйдэг юм байна жинхэнэ классик орчин байдаг юм байна тэгээ энэ рестент дотроо одоо тэнд ингээд саунд байдаг юм байна чакус байдаг юм одоо маа найруулагч маань тэнд саунд орж байгаа чакус сууж байгаа найруулагчаа болж гинөө аа нуруу угаагаад <laughs> юу яриад тийм юм байна. Тэгэхээр аа шийх. Тэгэхээр одоо чинь бүхэн насанд хүртэл нь хамгийн түрүү нь шүү дээ. Анханасаа одоо хайр. Тэг мод руу гой хорлчих. Нас. Аа. Тэгээд хамаагүй хүчин зүйл юм бороо юм байх. Зөндөө юм шүү дээ. За гэр бүлийн санхүүгийн сэдв. Хүмүүсээс ирдэг хамгийн түгээмэл асуулт. Гэр бүлийн санхүүг хэн барих ёстой вэ? Эрэгтэй нь нөхөр нь барих ёстой юу? Эхнэр нь барих ёстой юу? За хамгийн том одоо нийгэмдэр байгаа түгээмэл одоо хүмүүсийн хоорондын зөрчил доо. Заавал эхнэр юм уу нөхөр барих ёстой гэсэн хууль байхгүй. Та хоёрын хинэн санхүүгийн тал дээр илүү сахилга баттай вэ гэдэг тэр хүн санхүүгээ барих шаардлагатай. Тэгэхээр санхүүгийн асуудал танай гэр бүл дээр үүсэхгүй байхын тулд та хоёр хүчээ нэгтгэж нэг хуудсан дээр очих ёстой гэдгийг би та бүхэн тайлбарлахыг оролдъё чинь энэ компьютер болохоор cinematic video project хийсэн. Харагч болж аа. Яа, шумаа дээр нэг тугаа болчихлоо. Тэр одоо бараг явуулчих. Бид бодохгүй. Таг. Оч оч. Хийч хийч. Зүгээр зүгээр. ирсэн. Номер дээр ирсэн байна. За тэгээд бид нар э, найруулагчаараа ингээд э, кино багийнхантайгаа хийчихсэн. Бүгд явж байгаа. Багаараа ингээд явж байна. За ингээд бас асамтуудтайгаа уулзаад нэг өдрийг сайхан нэг өдрийг өнгөрүүл ингээд энэчнээс бас нэг зураг авалтаа. Зураг авалтаа хийнэ. Бид нар бол бас энэ осын жор контентийнхаа настай ахмадуудаас бас их сайхан сургаал хайрын тухай бас асуунаа. Эцгийн одоо бас санаачлагч нь одоо ингээд манай гоо тэгээд найруулагч нь одоо энэ төслийг өдөртөж аваа үндэслэг продюсер нь байгаа. За тэгээд менежер нь дууны оператор нь ийм бүр. Зя яг одоо Батцанбар дээрээ байж байна. Тэгээд Э, бид нэр одоо энэ караоке дотор түр ороод ирсэн байна. Ийм караокений өрөөтэй юм байна лээ. За энэ бол манай ахмадууд юм аа караоке хийдэг юм өрөө юм байна. Тэгээ энэ өрөөнд караоке дуулдаг байх нэ. За. За. Манай ахмад настай үндэсний төв. 97 жилийн агуу их түүх намталтай үйлчлэгээ асаргааг тасралтгүй явж ирсэн ийм төрийн ууган байгуулга байдаг аа. За хараат бэл камер. Одоо гэр бүлтэй. Гэр бүлтэй. За яг хань ижлийн хайртай хүнийхээ тэр хоёрын хооронд үзэж байгаа тэр хайрыг яаж мэдэрдэг вэ? Яг нөхрөө хайрлахтай хайр чинь танаас яаж гардаг вэ? Илэрхийлэгдэж гарахтаа. Тэг хайрын тухай гоё яриа. Манай нөхрөө айгу дуугархан юм залгын нэг л явж байсан. Энэ байгаад 12 оны 12 сарын 12-нд хэлсэн. Ирэхдээ гурван хүн хэлсэн. Эртний хүмүүс би эдгээр намайг үлээж гэж өөрөө өөртөө хэлдэг. He's your king. Mini City ерөөсөө л эрүүл мэнд. Эрүүл байх юм бол хүн бол тэгэл сэтгэл гаргана, юм хийн, таарч зэрэг амсан да. А миний хувьд бол ад жаргал бол үнэхээр бурхан над бүгдийг өгсөн. Би нөгөө ашлаа хийж явах үедээ бол маш их аз жаргалтай байсан. Аз жаргал гэдэг бол ер нь хүн өөрөө бүтээтгэл зүйл гэж боддог. Аз жаргал гэдгийг хүн болгон мэд мэддгүй юм байна. Тэрний учир шалтгааныг ойлгохгүй явснаасаа болж хүн амьдралынхаа асуудал бүдрдэг юм байна гэдгийг л тэрнээс олж харж яваа. Ад жаргал ердөөсөө ойлголт нь бол их өргөн тарвартай. Гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал гоё ад жаргал юм уу даа л гэж бодож байна да. Хүн хаач ад жаргалтай байж болно тайван байдлын нөхцөл хүн хангалттай гэж болно шүү дээ. Ганц үнийн дотор оюунтай холбоотой. Ямар ч үед ямар ч хүн одоо ямар ч нөхцөлд өөрийн бие эрүүл хажууд байгаа хань мань эрүүл өөр хөөхт маань эрүүл саруул одоо тэгээд нийгмийнхаа яс цагийг дагдаг дагж ажилдаг хөдөлмөрлөдөг тэрнийхээ үр шимийг хүртдэг. Тэгээ бие биенээ хайрлж явсан л одоо халамж хайр тэр жаргал хамгийн гол нь эрүүл байх. Эрүүл байхад юу шаардлагатай болгоныг тэртээ тэргөө үзэгчд бүгд мэдж байгаа шүү дээ. төрсөн өдрийн эзэн өөрөө яг пиццараа ганцаархнаа идчихэж байгаа тийм ажлыг аруулаа. Нөгөө хэд хойно. Шүлсээс илгэсэн байж. Энэ тоосон үлдээгээ. Үлдэгдэл дээр нь ажиллаж байна. За эдгээр хүмүүс бол яг үлдэгдэл дээр нь ажиллагаад байж байна. А эзэн бол нэлээд тийм. Эзэн бол нэлээд тийм идцсэн, хайперцсэн. Захын зүгээр ийшээ шидэж энэ тэр. Төги төги маань төрсөн өдөр болж байна. За 20 үрээд нэг 5 э, жил болж байгаа. <laughs> За өнөөдөр юу болох гэж байна? Мөгийн найрлагч таны гоё илтгэж. Зорс юм биш ч. За өнөөдөр Өнөөдөр одоо бид нар маш олон хүмүүсээс хайрын тухай авч байгаа. За урд нь 50 төн авсан. За ахмадуудаас бас нэг 30 төн авсан. Өнөөдөр нэг 50. Ерөнхийдөө хосын жод би нэг бас нэг статистик тоо хэлээ л дээ. За. Нэг хосын жод Усын жор төсөлт маань нийтдээ ингээд гэх юм бол нэг 150-аад хүн. Аа. гэж оролцож байгаа юм байна. Аа. Тэгэхээр яг энэ зөвхөн одоо хосын жол гэдэг нь хуурчин болоод магадгүй одоо мөнх хоёр сүх цагаан хоёр л хосын юм ярьдаг байсан бол одоо бол нэг юм те 150 100 100 гаруй хүмүүс нийтдээ ингээд уран бүтээлчтэйгээр нийлээд ингээд багж 200 гат хүн энэ хосын жол төсөл дээр ингээд ажилласан байна л да. Аа. Тэгээ одоо бол яг 20 дахь энэ стүрч маа айгүй универсал нэм аа тий одоо ингээд офис болчихсон стүрч болно. Одоо ингээд энэ чинь дахиад цагаан фон хар фон хийгээд ингээд хосууд бас нөт ганцаараа хүмүүс ингээд авах гээд ингээд бэлтэж байна аа. Аа. Бидний яг одоо нөт яг ингээд хүчтэй байлгалыг тий яг эрчтэй байлгахт одоо хоол унддулд маа тооч. Аа. Аа бэлэн дээр нөт юм. Тогооч нэг гоё юм хэлээч. Огт өнөөдөр огт нэр байлаа. Өөр эцэг байсан. За харийг нэг үгээр тайлбарлах юм бол итгэл сэтгэл хүндэл горын ингэлбэр гэж би ойлгодог. Хайр гэж ба. Хайр э, миний хувьд яг ингэ жаргал зовлонгийг тэнцвүүлэгч гэж боддог. Яг гэх юм бол энэ амьдралд болохоор жаргал завлаа ээлжиж байдаг учраас энэ хоёрыг яг ингээд зэрэгцүүлж, тэнцүүлж байдаг зүйл нь хайрын болов гэж боддог. Аа хайрыг ямар нэг юмтай зөөрлөх юм бол би устай зөөрлөнө. Юу гэдэг штэ нөгөө аймаг эсгэлэн аймаг тийм эрдэн чихрэд штэ аймаг итгэр аймаг гэд кэсэл татаа байдаг. Яг тэрнтэй адилхан гэж боддог штэ хайрыг. Яг зөөрлөх юм бол гэж амар тогтлон тэгэл уулзахаасаа өмнө бүр амар их сандраал тэгээ байж ядаал Тэгээд яриа мэрэ хүртэл амар өөрчлөгдчихдөг. Яг өөрийнхөө байж байж чадахгүй. Тийм. Хиндэ олон амар тогтлолтой байдаг.